ta oikeia ornea. Ho alector, hostis to proi fonei, lofon ecei cae plectra, ectet me menos onomas detai ectomias. Cae entoe toe ornitho trofeioe piainetai. He alectoris exereunae ton corfona, cae sullegei sdetei tacoca hos kai hai peristerai haitines ento e peristere oni tre fontai kai ho alector indicos metates mele agridos how to ho callistos taos gauria tois pterois ho pelargos epiton do maton corufais he helidon struthos kita coloios kai nucteris mus pterotos hiptantai metontai periton oikion